pada akhir terus saya mengatakan Tuhan, Tuhan kok memberikan saya itu segala sesuatunya serba enak, nyaman. Diberi rumah yang besar, kemudian fasilitas terada, banyak orang, buat saya diperkenankan untuk kau tempatkan kau utus dimanapun yang paling tidak enak. Kalau mau ke Papua enggak? Nah, eh, saya, oke. Okay. Saya tidak tahu di manakah Papua itu. Saya mengatakan oke. Okay. siapkan kamu serah terima terhadap apa yang kamu satu kamu serahkan kepada yayasan dan sebelum tanggal 31 kamu harus sampai di Papua kan? itu saya jalani nah, sebelum itu saya mempersiapkan segala-galanya kan dan di Jakarta kan waktu itu saya rektor ya, saya mempersiapkan ya, segala sesuatunya baik pakaian, sepatu, pisau, pokoknya apa perlengkapan yang dibutuhkan untuk di Sampai delapan koli isinya buku-buku guru apa psikologi perwatakan kemudian yang lain ada pakaian Saya berangkat, saya nonton satu koper kecil. Selama setengah tahun saya nanti barangnya itu tidak datang-datang. Dan sampai sekarang pun yang datang itu hanya empat koli isinya buku-buku latihan rohani, bimbingan rohani. Lainnya itu tidak ada yang datang, hilang ya yang tidak tahu sampai sekarang. Lalu ini tanda apa ya? Bagi saya pengalaman di Papua itu menjadi apa pelajaran bagi saya diutus ya dengan tangan kosong bukan dan di situ saya bisa melihat punya apa ya Tuhan tunjukkan pada saya. Tuhan mau katakan pada saya. Kebahagiaan saya di Papua itu adalah ya, pergi ke mana dengan tangan kosong. Dan saya tidak pernah yang namanya kecewa atau takut atau uh, mimpi nightmare dengan mimpi yang buruk dan tapi kegembiraan bersama umat walaupun mereka itu sangat stres, itu yang bagi saya dapat pengalaman yang sungguh-sungguh mengingatkan saya diutus kepada Allah diri kepada Tuhan. Orang yang rela untuk dipergunakan oleh Tuhan, orang yang memberikan diri kepada yang lain.